қайырлы күн қазақ елі баршаңызға бүгін баршылының шығып қоянның кіруі айтайын дегенім осы қоян жылы тура қоян құсап келесі жылға жетпей келесі жылға жетпей аманат па жаманат па қиянат дейміз бе қысқасы назарбаевтың тамырлары биліктен біржола жойылсын кетсін халқыма тілейтін тілегім осы қазір көріп жатырсыздар аманат па жаманат па сайлауда жасаған қиянаттарын өйткені назарбаевтың тамырлары әлі де биліктен айырылып қалғылары келмей жатыр оларға халықтың тағдыры мемлекеттің тағдыры болашағымыз өз балаларының да болашағы керек емес бүгінгі күнмен өмір сүруде яғни олар құлдар тамақтың құлдары осы келген жаңа жылымыз міне дала деген жарқырап тұр күн тамаша болашақта өмірімізде осы күндей болып жарқырап тұрсын биылғы жылы аманат партиясы бір жола тарқасын сол аманаттың көлеңкесіне тығылған биліктегі шерген құмалақтардан арылайық түнімен ұйықтай алмай шықтым шынында да ана күнгі хабарласқан жігіттер уәделерінде тұрып енді менің келісімімді алмаса да алаяқтық жасап жүрген ауданымыздың жаңа әкімін оларға қамқаршы болып отырған аудан ішкі істер бөлімінің бастығы ауданың ауданның әкімі біз жетісу облысы кербұлақ ауданы қанат болатұлы есболат туралы айтып отырмын жаңа әкімі деп ішкі істер бөлімінің бастығы ербол ахметқалиев ұрларды өзі қамқорлығын алған егер ол ербол шын қазақтың ұлы ә, үстіндегі формасына сай адам болатын болса былтыр қаңтар қырғыны кезінде халықпен бірге жүріп халықтың ішінде болар еді естуімше жаңағы семен зауытын қиратайын деп жатыр деп өсекті де таратқан сол екен мен өз басым жеке өзім ұсыныс жасадым шынында да ә, жиырма мың террорист қайдан кіріп кетеді аң бірақ сонда да бұзақылар жан жаққа қарай тарап басқаларды көтереміз десе халық алданып қалмасын арандап қалмасын деп бес топ құрдық Талды талдықорғаннан келе жатқан егер шында да ланкестер келе жатса алматыдан келе жатса да болмаса қытайдан өтіп мына жаркент жақтан келе жатса да сол кезде бес құрған тобымызға бес жігітін беруге жарамады қарапайым киіммен бірақ рациямен біз бір жерде сондай болып жатсаңыз жеделсуді барып көмекке беруге деп ойлағанбыз құдайға шүкір бұның бәрі жалған болып шықты бірақ бет жүздері көрінді кімнің кім екендігі менің ауылымдағы кеудесін қағып жүрген басқа ұлттың өкілдері тауға қашты бала шағаларын алып машинелеріне мініп ал енді бесежін деген топ жиналып тұрған жастарға кеп жайына тұрған ғимаратты неге қиратпаймыз деп мен тоқтау салып үлгердім оны биліктегілердің бәрі біледі бірақ оған ешқандай шара қолданған жоқ өйткені бесесін сол күні айтқанда михаилдың айтқан тілін алғанда магазин тоналары дүкен ол жердегі арақ шарап ішкен жастар мектепті барып төңкерер еді содан кейін ланкет болып шыға келер еді ал енді ана күнгі хабарласқан жігіттер бүгін жиырма екісі күні он тоғызында жасаған жоқ жиырма екісі күні жасай шынында жасай ма деп алаңдап шықтым жаңағы айтқан басшыларды жаңадан мәслихаттың хатшысы бұрынғы хатшы ғой енді бірақ қайтадан енді мәслихаттың хатшысы болатын бекеев қайратты қосып тағы біреулерді қосып ә, ең соңғы нүкте шындықты айтатын соттың төрағасын қосып өйткені ешқайсы да заңды сыйлап отырған жоқ ойладым мен соншалық үміттендім де жігіттерге шынында да шешіндіріп тыржалаңа шешіндіріп масқараласа халықтың бетіне қарай алмай басқаларға да үлгі бола ма деп амал жоқ үміт ақталмай қалды бірақ та ол жігіттердің айтқаны бір күні болмаса бір күні біздің ауылда болмаса да біздің ауданда болмаса да басқа жақтарда орындалуы мүмкін ғой өйткені мына сайлау өзін көрсетті аманат партиясы тарқау керек бұл сайлау заңсыз сайлау деп мойындалу керек халыққа өз мемлекетін құруға мүмкіндік беру керек сөз жүзіндегі емес өз жерінде мемлекет құрған 198 ұлттың бірі біз қазақ екенбіз жер көлемі жағынан тоғызыншы орында екенбіз неге жалтақтаймыз неге өз мемлекетімізді іс жүзінде құрмаймыз қашанғы назарбаев сияқты алаяқтардың сөзіне ілесеміз тоқаевқа да сенгенбіз мен бала шағаммен барып дауыс бергем бірақ осы сайлау оның да шынында да әбләзов айтқандай жиһаз сияқты не төмінгі тілі жетпесе не жоғарыға тілі жетпесе не ортаға тілі жетпесе ондай президенттен не пайда төрт жылдан асты ғой президенттік қызметте болғанына үш рет ант берді әлде халыққа берген антынан көрі, рахат әліп айтқандай назарбаевқа ант беріп сол антын асамай ма онда айтсын мен масонмын антыма адалмын деп мен халықты алдадым деп бірақ ешқашан халықты алдай алмайды бәрібір шындық шығады келесі жылға дейін Назарбаев құрған сірген жүйені қиратайық. Билікті қолға алайық, халық. Ал енді ағайыншылық жасаудың қажет жоқ. Дәурен Абаев айтқандай, өздерін үңгірде тығып тұстайық. Ек сиыр беріп, сол ек сиырын бағып, елге үлгі көрсетсін мен оларды атайық қырайық жорайық демеймін назарбаев айтты ғой екі сиыр деп сол екі сиырды отбасыларымен бағып халыққа үлгі көрсетсін халыққа жұмыс істеуге мүмкіндік берсін болашақ ұрпақтың несібесіне қол сұққа беруді тоқтатайық жер асты байлығымыз көп деп жарқын болашақ үшін күресейік әр балаға назарбаев айтты ғой жиырма бір мың теңге деп тоқаевтың төрт жылда жеткен екі ақ мың теңге он бірден он үш мыңға онда да он сегізге дейін әр балаға емес әр балаға он сегізге шейін жәрдемақы дейміз бе қалай айтылады пособие төленсін үш, үш бала деп айтпай ақ қояйын төрт бала дүниеге келтірген аналарға еңбек стажы өтілі жүріп оларға да төленсін ай сайын сонда біздің балаларымыз отаншыл болады халқымыздың күні әл ауқаты үйткені мемлекеттен көмек алады жаңағыдай Ба қарап отырса мына аманаттың ба қиянаттың ба жаманаттың ба жасап отырғаны ең яғы естуімше енді түрмедегілерге айлық төлейтін болып түрмеге түскен үшін не масқара жетпіс мың көлемінде дейді солай ма сонда бізде не тек қана қылмыскерлер ғана болу керек пе жетеді сол бір қылмыскерді жақсылап жазалайық назарбаев оның сойын соғушы дейміз бе артын жабушы дейміз бе тоқаев та жауапқа тартылсын кеше қанды қырғын үшін жауап беру керек қаңтардағы сексен алтыншы жылғы жүз үшін назарбаев жауап беру керек Қалықты алдауды доғартайық оянайық диваннан тұрайық өз болашағымыз үшін күресейік жаңа қазақ үшін алға жаңа қазақстанды құрайық іс жүзінде әрбір адамның құқы қорғалатын жеріміздің тұтастығын сақтайық жеріміздің тұтастығын сақтау үшін байырғы қазақ жер қазақ халқының ортақ меншігі мемлекеттің меншігі емес қазақ халқының мемлекетке сеніп көрдік мемлекет сол қазақ халқы болғаннан кейін мемлекет болып отыр жеріміз болмаса біз қайтып мемлекет боламыз осыны бірінші орынға қояйық сонда тіліміз де келеді дініміз де келеді басқасы да келеді ал енді ана дүниені аңсап қор ортасында өмір сүргісі келетіндер ешкім оларды ұстап тұрған жоқ бара берсін жасы жасыма біз осы өмірде ұрпағымыз үшін бірдеңке жасап кетейік іс жүзінде қазақ мемлекетін құрайық жерімізді сатылмайтын жалға берілмейтін тек қана пайдалану құқығын ғана беріп қазақ мемлекеті болғандықтан қазақ жерінде болғандықтан қазақ тіліне мәртебесі өзінен өзі өседі алып тастау керек ұлттар ансамблясын тарату керек мына жалған сайлау сайқымазақ сайлау тағы бес адамды ұлттар ассамблеясы сонда не қазақ қалқынан жоғары тұр ма ұлттар ассамблеясы масқара ғой Бәріне содан кейін жаман үйді еш жаман үйді қонағы билейді дей ме көп сөздер айтар едім амал жоқ алға аттан жаңа қазақстан үшін